hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सेल में खास क्या है क्या सीखने वाले हैं एक शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा जिससे आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने सीट को तो आपको प्रेस करना है अर्ट एच ओ पी जैसे ही आप alt H O P press करोगे तो ये प्रोटेक्शन वाला सीट खुल जाएगा आप देखिए ये खुल गया है अब आपको प्रोटेक्ट कहाँ करना है किसको करना है लॉक करना है या अनलॉक रखना है तो ये सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल जिसको अनलॉक करना है उसको सेलेक्ट करना है नहीं हम हटा देते हैं इस पर से केवल सेलेक्ट कर लेते हैं लॉक वाली सेल को ये देख सकते हैं लिखा हुआ है सेलेक्ट लॉक्ड सेल तो ये हम इतने पार्ट को लॉक करना चाहते हैं आप चाहे तो सबको लॉक कर सकते हैं ठीक है तो अभी ये सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ ठीक है one two three four five ये पासवर्ड डाल दिया हमने ओके किया अब फिर इसी पासवर्ड को री एंटर करना होगा one two three four five ये कर दिया हमने और फिर यहाँ से ओके किया अब जब हम ओके करेंगे तो देखेंगे अभी देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है इसी को हमने लॉक किया है तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आ, कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ लिखने की कोशिश करता हूँ तो मैं नहीं लिख पाऊंगा देख सकते हैं आप ये इजिली आप कर सकते हैं शॉर्टकट की की मदद से यहाँ पर भी किया तो नहीं कर सकता इसके ठीक नीचे आता हूँ यहाँ पर भी नहीं कर सकता मैं ठीक है तो ये बहुत आसान तरीका है पासवर्ड लगाने का अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video